Bienvenue sur ma chaîne, je tenais à vous présenter ma chaîne, donc je m'appelle Elodie. J'ai passé mon CAP pâtissier en candidat libre il y a deux ans et c'était très important pour moi de créer ma chaîne pour pouvoir partager tout ce que j'aime faire, ma passion, mes conseils, mes astuces et cette chaîne est dédiée à toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner, qui sont passionnées par la pâtisserie ou même les mamans qui souhaitent que leurs enfants mangent moins de cochonneries, on va dire, entre les additifs et les colorants. Et donc sur cette chaîne, il y a énormément de faits maison. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification.